أنا مسافر مع الدنيا ولا أدري وين تاليها ولا أدري وين تبحر بي في هالمرة مراكبها نعم قالوا يا ابن آدم تحرص من بلاويها ترى تهملها عن دربك تجنبها أنا مسافر الدنيا